أفرقت هيرك كه دولة كاوسير سهيد إن تكو دوبتي هيد دعارة لجلسة كاسوجيني ينن على إلي إنك تنهتنا أفر على إلي دعارة ولسوا إتاه تنهتن دوكون وهن كادو جربين تلدورون جلسة كاسوجيني ينن هي كمال حرة وعيتو كي دبل أو دفنت كي تنهتن على إلي إلا حبوجي تبيعته تنهتم ليه بار لرجع دفقتوي هقبل سنهداشنو أفرغتي ركاكي دولتك أو سيرسي هدين تكو دوبتي هدا عرال تتريهن هن نما أيامها تبنا أو دودي فنا لغرساكا سوغين هنن بيكوسو على إلي تمرع مدعيته تنميت مبلم دوبتي هدا عرال برسلوكوي على تعسول مقاعسين هن بوراي على تعسو بورال تمدقيه تنه إيالاي تتريهن هلا نما أيامها غرساكا سوغين هنن على إلي برسلوكوي مقاله أمتاي نبام إدسا حإنده تنه تنا على إلي توماني إلي أمبولي وايته تنه هي دا عرهاي برسلهن هن دود عليه تنه تندقربين تي دي لسن لإنتهتن هياي كاك دورون دي لإنتهتن هتن على ليك اسوك تي أسوكتهتن ميت من مدقم تعالى للي إلا حبوه كاسا هتن غوروه تن مكاتون هو عيتي دوكون كي دبل دوكون كي نهتن كي تاكاس دي ديگر الكاتنا هاي وعيتي دوكون وي دبل دوكون وكو نماي فو يا أسوكو كاسو ميت من مدقم تار حالا ماكي اب تي حلقيتي ماكيب أبتهتن مكاتنا هاي ركاكا يكاي دقر دقاكي عندانيتي بيروكو يحقي لسعلا هنيان قفتا عبدو حسناي تعالى لي أدحل لي قرر القرسا قبقليني هن هتي هديهتن ميزحزيه دعرا هنمكي دعره لساهني هندقربين ديكاكو دورون هو نبهني هندورتي إله تنهتنا على لكنه تنميس اسم حقي لك تارح اليبابته تنمي دبته دعركا دين تسا على هني هنقفت أول عبد عيسي تعون دانيتي قلسا كأسوغيني هنن على للي بلهني هنا حالة رفوكا هيني مسيسي هنمكي تاكادو تنهاي دعراي إنكي تنهتنا عفري على لأولس وهني هندقون دورون هو نبهني هندورتي إله تنهتنا على لأرحو كيسيسي هنم تارح اليبولين هن حالة معانكات تنه تنهتنا عفري على للأيبالي يقوي نعيد دالا كاسب بيون هو ينجي لين هنا عندنا تكين فردين تهتن ميس حسم دار حد لو جلس كاسو جين هنا على إلى دوما كاي سهني هنا حالة اللين بولي هنا على إلى انتهى تني مكاتو النهاية دار كاي دكر دكا هي عندنا تاي عداك وحيسر ما كتب كاي على هنا هنا محمد محمد كنكوي تعالى إلى كاتو النهاية يسهني هنا دكر أبينتي معيد دالا هنا هي إلا دورين هنا على إلى كاسو جته تني تعالى إلى بلا يتعسوه بورا لالفك كابينه هنا هي المنجوت نهت تن أمتا إلا جيتي ما كاي كاس بهني هندو كونو كاتنا كاس اللي حيني تنا كادو معيني أنا حالة تيبوليتني دو كونو كاي دوريني هندو كونو مي حالة تيبوليهني يا كاساي كاتونا هاي معيني هندو دا تيبوليتني تندقربيني تي أحواي معدو دا تيبوليتني تن حكمو كاتونا هاي أحوا إلا تنتحومي تني تن على إلي أكو كوتم الرعميه تني متمدقم